получаем Это очень вкусный сорт, очень вкусный сорт Сука, ломаю сироп Поглощаем мед, это очень вкусный сорт Очень вкусный сорт, сука, ломаю сироп Ломаю сироп, дай мне старт, дай мне сад Дай мне сад, дай мне дар, дай мне еще раскар Это трэп-машина, чертов бумеранг Бумеранг, это трэп-машина, бумер и мустанг а, а. Я завожу бонс, не курю, блядь, сам себя Но у меня гаранты, похуй, что тут стрельба Меня не преследует вкусный торт Очень вкусный сорт, сыкова малый сироп Обращаем это очень вкусный сорт Очень вкусный сорт, сыкова малый сироп Я пикает, я заряжен, это ноль, ноль, ноль Я бля вольт, я без страха не играю в рот. Я тут слишком много знаю и пижу, пижу Я тут кручу много слышу и уйду а, а. Сука знает, беру, пока я умру Te oczęgo sensor, oczęgo sensor Sukę łamałeś syrop Tak myślałem już, te sensor